Θα γίνω ένα με την καμπύλη του χαμόγελού σου. Το κορμί μου θα πάρει κάθε χιλιοστό από το μαγικό τόξο των χιλιών σου, μεταμορφώνοντάς με σε υγρό φιλί. Η κάθε σου ανάσα άνεμος θα γίνει που θα με ζεσταίνει. Ο υδρότας σου βροχή που θα με ξεπλένει. Κάθε σου φωνή ο Θεός μου για να προσεύχομαι. Τα μάτια σου είναι ο έρωτας. Το χαμόγελό σου είναι ο έρωτας. Κι εγώ, μια σκόρπια ειδονή που αναζητά το κορμί σου για να βυθιστεί μέσα του.